La parálisis cerebral es una discapacidad. El 80% de las personas que tenemos esta discapacidad mm, tenemos grandes necesidades de apoyo. Esto quiere decir que necesitamos un cuidador o una persona que nos ayude en nuestro día a día las 24 horas del día. La vida de una persona con parálisis cerebral no solamente es en su casa, sino en la, en sociedad. Nosotros, las personas que tenemos padres y cerebros, queremos formar parte del resto de la sociedad, disfrutar de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, vivir con igualdad de condiciones, que nos, igual que queremos conocer cosas, que la gente nos conozca y nos vea como somos y lo que les podemos aportar. El lugar donde vivimos nos debe ayudar a conseguir lo que queremos.